哇，这个吊桥很宽呢！依依，你要走好哦。哎呦，哎呦，很晃哎！哎呦，啊娘喂，很晃哎！来，你们先走，爸爸一走你们就不用走了。哇，这个吊桥这么宽啊！不过下面还有网子保护。 哦，所以要走小朋友要走的时候要慢慢走哦，哦。阿姨等我，啊，很晃哎，你怎么敢走？你怎么这么厉害？我走很晃哎。然后这个没良心的也不帮忙抓着桥。 你这个没良心的！哇，超级晃的桥，这叫琉璃桥。哇，很晃很晃，所以要很小心。 哇，我的汗都流出来了！哦，终于挑战成功！哇，挑战成功！Yeah，Go Go Go！这叫林篱角，这棵林篱树，这里有林篱树，哦，然后林篱树可以盖印章。 这个是全台湾哦最大的国百年国宝，就这一株，一百岁了耶！哇！那我们要去玩溜滑梯那里喽，走，走，走走走。 这是饭店区吗？哇，这里很多鱼，哇！